Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing uh, Tentang Google My Business Pertanyaan banyak beredar yaitu Kenapa harus kita memakai Google Businessku atau Google My Business Ada apa? Oke okay. Pertama kita harus paham dulu apa itu Google My Business atau Google Businessku yaitu adalah tools yang disediakan oleh Google yang gratis yang bisa digunakan oleh pelaku UKM atau pebisnis atau apapun yang berhubungan dengan Google My Business untuk mempromosikan usahanya yaitu muncul bisa di penulisan Google dan Maps lokasi usaha selain itu akan banyak alasan mengapa kita harus menggunakan Google My Business oke Kenapa harus menggunakan Google My Business? Di sini akan kita bahas satu persatu, yaitu pertama, mempermudah calon pelanggan menemukan informasi mengenai bisnis. Jadi biasanya pebisnis atau pemilik usaha memberikan informasi usahanya melalui web. Nah, di sini di Google Business dengan mendaftarkan bisnis Google Business maka kita bisa memberikan informasi atau keterangan di aplikasi Google Business sehingga pelanggan tidak perlu lagi membuka website atau mengetahui informasi mengenai bisnis kita dari informasi lain jadi di Google Business sudah menyediakan platform untuk memberikan informasi kepada calon pelanggan kita kedua media komunikasi calon customer Google My Business menyediakan fitur tanya jawab yaitu fitur chat ya jadi Pemilik bisnis atau admin yang ditunjuk pemilik bisnis bisa berkomunikasi langsung dengan calon pelanggan. Jadi untuk calon pelanggan bisa chat atau bisa berkomunikasi apa yang ingin ditanyakan, apakah ingin beri komentar atau yang lainnya. Ketiga, mempermudah mendapatkan review dari pelanggan. Jadi Google My Business menyediakan review langsung dari pelanggan sehingga Pemilik usaha bisa mendapatkan review dari calon pelanggan, eh, dari pelanggannya atau dari kliennya karena ini merupakan hal yang penting untuk perkembangan bisnisnya, untuk evaluasi bisnisnya. Sehingga pelanggan pun tidak ragu untuk memberikan review. Dan pemilik usaha bisa mengevaluasi usahanya apa kekurangannya dari hasil review pelanggan. Dan ini sangat bermanfaat bagi pemilik bisnis. Oke. Okay selanjutnya adalah bisnis akan muncul di Google Maps. Jadi keunggulannya adalah dengan melakukan di bisnis ke Google Bisnis, maka calon pelanggan tidak perlu lagi membuka website untuk mengetahui informasi mengenai bisnis. Jadi keunggulan di sini adalah pemilik usaha alamatnya akan cepat diketahui oleh pemilik oleh calon pelanggan. Jadi dengan mendaftarkan Google Bisnis, kita pun sudah memiliki Google Maps Oke, okay, dapatkan analisa dari pelanggan Google My Business menyediakan fitur insight yang berfungsi untuk melihat performa bisnis kamu dibandingkan bisnis lain jadi dengan fitur insight ini kita bisa mengevaluasi, bisa melihat performa, bisa melihat perbandingan dengan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Dan itu berdasarkan dari data analisis pelanggan. Keempat, Google, eh, ke selanjutnya ke enam Google My Business bisa tampil pada semua device jadi Google My Business ini bisa juga kita download di Play Store up, uh, eh, di handphone Android dan bisa juga kita akses melalui PC maupun laptop oke selanjutnya kenapa harus menggunakan Google Business ketujuh adalah gratis ya jadi ini bisa kita download langsung di Play Store ya aplikasinya tinggal dan eh, tinggal ketik Google My Business dan itu gratis termasuk update-update ya selanjutnya adalah kedelapan membantu customer menemukan toko atau kantor karena di Google My Business itu sudah ada Google Maps-nya alamat detailnya ada nomor handphonenya sehingga customer tidak akan kesulitan untuk menemukan toko atau kantor kita Oke, kesembilan, visibilitas bisa mencari yang lebih tinggi. Keunggulan kita di Google Business ini, kita bisa mengoptimasinya, bisa menerapkan kata-kata kunci untuk mempermudah pencarian. Dan Google Business ini besar peluangnya muncul di halaman pertama Google di pencarian Google asal kita optimalkan dengan baik Oke, okay. selanjutnya ke 10. Berikut ini adalah informasi yang bisa dilihat di Google Business kita. Jadi kita bisa set pertama waktu jam operasional, foto personalnya, waktu sibuknya, directionnya, foto-fotonya, tombol call now-nya, deskripsi bisnis Anda. Jadi informasi itu banyak di Google Business yang bisa kita edit, gitu ya, bisa kita upload fotonya, call to actionnya dan dan deskripsi dari bisnis kita. Kesebelas, salah satu alat komunikasi. Dengan akun Google My Bisnis, Anda juga membuka satu jalur komunikasi baru bagi pelanggan dan calon pelanggan bisnis Anda. Jadi kita bisa berkomunikasi tidak harus kepada pelanggan. Calon pelanggan pun bisa kita berkomunikasi. Itu luar biasanya ke, uh, dari uh, Google My Business. Jadi kalau misalnya belum jadi pelanggan atau calon pelanggan atau apapun kita bisa berkomunikasi dengan mereka <clears throat> yang ketiga dua itu sudah hangout dengan customer anda Saya janjian ya oke okay, 13 mendapatkan insight customer Selain anda menggunakan Google My Business anda akan melakukan step insight yang akan memberikan anda data lengkap website bisnis anda jadi Google Business ini bisa kita buat juga uh, web ya dari Google My Business nanti lihat video berikutnya dan kita bisa insight ya untuk evaluasi atau perkembangan dari bisnis kita 14 mentrack traffic website and website dan audiens bisnis Anda Google bisnisku memiliki tool Google Analytics. Tool ini bisa memberi Anda informasi tentang traffic website dan audiens Anda. Kita bisa melihat, menganalisa, dan Google My Business akan melaporkan setiap bulan berapa audiens berapa pelanggan Anda yang melihat web Anda atau Google My Business Anda. Selanjutnya, meningkatkan engagement dan kemampuan untuk merespon review dengan cepat. Jadi, kalau kita mengaktifkan fitur pesan, itu akan meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan calon pelanggan kita. Ke-16 adalah membantu pengelolaan online peserta bisnis Anda. Hanya dengan login ke dashboard Google Business Anda sudah bisa mengakses semua tool Google. Dan ini adalah mempermudah kita, dan toolsnya semua pun mudah untuk digunakan. Ya, selanjutnya, kenapa harus Google My Business? Ketujuh adalah alokasi yang akurat. Jadi kita bisa menitikkan Google Map kita sesuai alamat kita dengan akurat ke-18 adalah bisnis. Nama bisnisnya mengandung keyword. Jadi disarankan gunakanlah keyword-keyword kata-kata yang sesuai dengan bisnis kita. Contohnya ya, pada bisnis saya, es, e, nama brand saya, nama bisnis saya es krim station. Maka pelanggan, atau selama pelanggan tidak kesulitan untuk mencari e, toko saya. Tinggal kita es krim, akan muncul es krim station ya kita teman-teman bisa lihat uh, coba di Google juga ya seperti es krim station akan atau es krim IC krim akan muncul di page one cara Google My Business dan mesin pencari hampir sama yaitu Google akan mencari profil bisnis dan menampilkannya kepada user dengan menjadikan nama bisnis sebagai indikator utama jadi kita bisa menggunakan <clears throat> jenis bisnis kita eh, dengan sesuai dengan brand kita sehingga memperguna Google untuk mencari atau mesin pencarian Oke, selanjutnya 19 dapatkan ulasan. Ajak pelanggan kamu untuk memberikan feedback terkait produk yang kamu jual di Google My Business. Terlebih untuk pelanggan yang merasa puas dengan produk kamu. Jadi, Google My Business akan mencari pelanggan dan mengajak mereka untuk mereview usaha kamu. Jadi, lebih proaktif Google bisnisnya untuk mencari pelanggan-pelanggan dan mengajak mereka untuk mereviewnya tanpa harus kita meminta pelanggan kita untuk mereview bisnis kita cantumkan alamat website nah, jadi seperti saya jelaskan tadi kami pernah menemukan sebuah listing profil bisnis dengan nama tidak mengandung keyword ulasan dan rating tidak terlalu banyak namun Google listing profil tersebut alamat website jadi di Google bisnis ini di Google My Business kita bisa juga membuat website ada yang gratisan dan ada yang berbayar tergantung kebutuhan kita dan tergantung brand yang kita inginkan Oke, okay, posting konten. Pada produk artis ini, Google juga memberikan fitur pada pengguna untuk posting konten baik foto maupun video. Jadi, Google My Business kita bisa posting foto maupun video seperti sosial media lainnya, bisa kita caption, dan itu akan terotomatis terupdate di web kita. Sudah pelanggan menghubungi kamu. Jadi, segala cara itu ada call to action ada Google Maps-nya ada alamatnya ada brandnya ada webnya semua akan mempermudah pelanggan dan calon pelanggan menghubungi bisnis kita oke okay? itulah alasan kenapa kita harus memakai Google My Business atau Google Business Go jadi teman-teman di zaman sekarang kita bisa atau wajib memakai Google My Business untuk bisnis kita jadi teman-teman yang ingin menggunakannya silahkan download di Play Store kalau menggunakan handphone dan itu gratis terima kasih tolong bantu channel ini agar berkembang dengan klik subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh